Hər kəs salam, mən Cavid kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə yeni videomla qarşınızdayım. Dostlar, bu gün sizlərə super bir sayt tanıdacağım. E, yatırım sitesi də ola bilər, yatırımsız qazansdan mümkündür getdi. Mümkündür ancaq yaxşı qazanc əldə etmək istəyirsinizsə, biraz yatırım etmək lazımdır. Mən nə yatırım edəcəm çox yaxın bir zamanda hardasa bir 2-3 günə. Dostlar, sayt haqqında məlumata keçək. İlk öncə videomuza keçməzdən öncə 5 saniyənizi ayırıb aşağıdan videomuza like atmağı, aşağıdan abunə olub bildirimləri açmağı, rəy qismindən şərhlərinizi yazmağı unutmayın. i butonundan keçən videomuzu keçən videomuzda baxarsınız, baxa bilərsiniz. 5 dənə Telegram uygulaması tanıtdım. Ücretsiz olaraq BTC BTC alacağınız və yəqin ki 10 günə filan ödəmə alarsınız. Yəni dəqiq, dəqiq deyirəm sizə, yaxşıdır, yaxşı qazanılan bir e, deyim, uygulamadır Telegram. Nəysə, uzatmadan keçək videomuza. Altdan verəcəm linkini əziz dostlar. Fortex e, sayt aktiv olalı 11 gündür. 11 gündə aktivdir sayt. Təsəvvür edin, təsəvvür. <laughs> təsəvvür edin. 20 yəni min, yəni 1990 1990, 19960, yəni 20 min takipçisi var. E, kayıt olan var. 3536 3536 yatırım olub. 326 dollar isə çəkim olub. Dostlar, yəni bu sayda bir kəlmə güvənmək olar. Çünki yatırımı qoyaq qırağa, ödəmə kalıtları var. 1 ödəmə qalıqları təzələnir. 2. Üçüncüsü və ən əsası sayt yüksək gəlir vermir. Normal gəlir verir. Yəni sayta verməlisən ki, sayt sənə qaytar oxu. Yəni o qədər də böyük bir gəlir vermirsə, onun üçün buna mən e, baş yoracam bu sayta. Rus saytıdır. İlk öncə sizlər üçün gəlib türkçə eləyək, ancaq ana ekran bu hissə türkçə olmur təəssüf ki, çünki o şəkildə ana ekranlı. Dediyim kimi 11 gündə aktiv yax yaxşı saytdır. Buradan qayıt qismindən qayıt ola bilirsiniz dostlar. Girişdə sizə 1 dollar ücretsiz verir. 1 dollar ücretsizi necə verir? 1 dollarlıq sizə bir maşın verir. İndi isə ora gələcəm. İndi qayıt edək. E, bir e, giriş oluşturun. AirPods da e, daha doğrusu bu e, kullanıcı adınızdır. E, kullanıcı adınız AirPods, AirPods e, şifrəniz, yenidən şifrəniz. E, dəvət linki e, daha kodu bu burada özü olur. O sizdə heç deyil. Buranı qəbul edib e, təsdiqləyib qayıt olmaq düyməsinə basırıq dostlar və qayıt olursunuz. E, narahatçılıq olmadan login qismindən e, artıq giriş eləyirsiniz. E, indi isə loginə basaq. Bir də zəif işlədir. Hə, login qismindən kullanıcı adınız və kodunuzu yazıb qəbul edib şərtləri e, giriş eləyirik Fortex-ə. E. Vortex e, gördüyünüz kimi bu formada açılır. İlk öncə bu səviyyəyə gəlməzdən öncə ana səviyyəyə bir qayıdıq. Ana səhifəni onsuz da dediyim gördüyünüz kimi bu formadadır. Buradan yatırımlar və çəkimlər gördüyünüz kimi payerə ödəmə eləyir dostlar. E, burada ikinci səhifəmizdə isə e, burada duyurulardır, e, xəbərlərdir, e, proje, proje haqqdadır, burada haqqında qismidir. Ödəmələrdir, dəyərləndirmələrdir, yardım qismidir. Gördüyünüz kimi 0.01 ABD doları günlük 0.01 verir mənə öz və ücretsiz verdiyi maşində. İşləmlər sayfam e, tamam tamamən keçirim işə. Hə. İndi isə mən saytı öz sayt türkçə qurulub, e, e, rusca qurulub. Onun üçün biraz e, çevirmədə xəta yaşayır türkçəyə. İndi isə e, birinci qismdə üzr istəyirəm, gedib gəlmək zorunda qaldım. Gördüyünüz kimi üstdə yardım e, sekməsi, dəyərləndirmə sekmələri kimi yerlər var. Bizə lazım olan nələr var? Gəlin baxaq. İnternet həqiqətən əsəbimdən oynayacaq. Demək var ki. Baxın. Burada ödəmə e, pulunuzun üstünə vurduğunuzda Bir dəqiqə səbr edək. Bu qisim gəlir. Məsələn, Perfect Money, Payer, Gibi Wallet, Yandex Money tanımıram. Bitcoin ilə e, bura pul götürə bilərsiniz. Məsələn, Payer ilə 10 dollar dediyinizdə 10 dollar kəsintisiz olaraq bura gəlir. Gördüyünüz kimi bu formadadır. Burada birinci sekmədə kişisəl bilgiləriniz görünür kimi, ikinci sekmədə yəni üzr istəyirəm bu ikinci çəkməmizdə internet yeni bilinir, həqiqətən bilmirəm, çox gec açır. İkinci çəkməmiz bu formadadır. Gördüyünüz kimi mənə özü 1 dollar vermişdi. Mənə bu gün 0.01 dollar gəlibdi həmin o aparatdan. Burada ə, e, po popa Paftariti, yox, Papaniti idi. Bəli, bu ödəm ödəmədir e, burada adı nədir? Bura e, yatırım eləmə qismidir. Burada isə dostlar bu açdığımız segment isə məmnunə çəkimlər olmalıdır. Bəli, burada çəkimlərdir. Buradan da pay elə məsələn, e, gəlin yoxla 10 dollar çəkisiz pay elə. Abim, abim 10 dollar. Hə, 10 dollar da gəlir. Gördüyünüz kimi 10 dollar da kəsintisiz gəlir pay elə. Burada mənim e, sistemim var. Baxın, mənim sistemimə baxaq. E, ilk açılanda gəldiyimiz yer idi mənim sistemim. Burada öz yerinizdir. E, baxaq, bir dəqiqə səbr edin. Bəli, burada sizin şəxsi biznesinizdə demək olar ki, bura. Bu biznesdən, baxın, mənim bir dənə aparaturam var. Bu aparaturadan qazancım günlük 0.01-dir, aylıq 0.3-dür. E, gördüyünüz kimi, Buradan apa, e, bura aparaturalarımızı yerləşdiririk. E, gəlin bir dənə buradan aparatlarımızı aldığımız yerə də baxaq. Pul qazan, pul e, yatırım elədiyimiz yeri göstərdik onsuzda. Bura referans linkinizdir buradakı referanslardan %10 gəlir və deyir, bir də atıram 1000 dollar yatırdılar, 100 dollar sizin hesabınıza avtomatik olaraq keçəcəkdir. Belədir referans gəlirləri. Axırıncı, axırıncıya vurduğumuzda Burada e, kişisəl bilgilərimiz gəlir. Moskva medalı. Bunu düzəldərəm mən sonra. Evet. Burada üstdən translate deyək. Çünki ruscam yoxdur. Elə güclə. Üstdən ödəmələrə girmişik biz. E, buradakı ödəmələrdir gördüyünüz kimi pay yerə girib doğrulanan ödəmələrimizdir. Baxın, perfect money equivalent arada var, perfect money equivalent də var. Ancaq gördüyünüz kimi çoxunluqla pay yerdir. Yardım ay yerləri dəyişdirsən. Dostlar, market qismi belədir internetin əzizliyinə yenə də şahidik. Hə. Buradan öz səhifəmizə gəlirik və burada bu qismə vururuq. Bu qismə vurub səbirlə gözləyirik. Biraz gözləyək. İnternet həqiqətən əsəbimlə oynayır. Market qisminə buradan gəldik. Market, yəni orada o artırmaq istəyiriksə qazançlarımızı dəqiq açılsın tam. açılır. Bəli, dostlar, bizə verdiyi 1 dollar sadəcə kafe idi. Bizə ücretsiz 1 dollar kafe vermişdi. Kafe ilə 1 yəni dollar, yəni məsələn, bırak 10 dollar vurdunuz, 10 dənə kafe alsanız, 10 dənə kafe, ayrıq 3 dollar gəliriniz var. Gəliriniz var. Demək, bu yatırdığınızı 3 aya final çıxardırırsınız. Yəni, bu sistem qalıcı sistem olacaq. Mən sizə bunun garantisini verirəm. Nəyəcə, baxın, deyə bir üzr istəyirəm. Malazin maqa mağazin üzr istəyirəm. Bu mağazin səhv eləmirəmsə, yəni market. Marketdir bu dostlar. Market necə? Marketə 5 dollar. Məsələn, bir dənə market aldınız, günlük 0.06 alasınız, aylıq 1.80 olasınız. Demək, marketdə haradasa deyim də sizə 3 aya, 3 aya yox, 2 ayına qədər, yəni hamısından 2 ayına qədər pulunuzu çıxardırsınız. E, məsələn, 2 dənə market alsaz, e, hardasa 3 aya ikisindən pulunu çıxardarsınız. Burada şkola, məktəb var. E, məktəb 10 dollardır. Məktəbdən aylıq 3.9, yəni 4 e, deyək bir ona, biz ona, çünki bu da var. E, 3.9 gəlin elə e, hədiyyə verdiyində, ya yox, 3.9-10-da 3 aya pul çıxır. 3 aya pul çıxır və e, hətta 3 ay deməyə 2 ay yarıma hamısında pul çıxır görünür kimi. Oteldə 100 dollar yatırırsınız. Günlük 1.40 dollar və nə qazanırsınız çəkə bilirsiniz dostlar. Bunu bilin. E, aylıq 42 dollar, yəni 2 ay yarıma bunda çıxarda bilirsiniz. Mən bura yatırım edəcəm Allahın izni ilə. Şkola və yaxud da mağazin almağı düşünürəm hələlik məsələn kinoteatra pulumuz çatmır, kinoteatr arada qalıb, bank var. Baxın, burada e, Novostroyka var deyək, onların dilində zdaniya deyək. E, burada neft şirkətimiz var. Neft şirkətinə 1000 dollar yatırırsınız, e, 1 aylıq 460 dollar verin. Yəni bu uzun süre soluqludur. Buna məşhur youtuberlar filan tanıdıbdı. E, ad vermirəm. Nəysə, dostlar bu formadadır. Həqiqətən tövsiyəmdir. Girin, qayıt olun. Sizdən nə gedir? Heç bir şey. Sadəcə qazanırsınız. Və 0.1-i pusat çəkə bilərəm. Yəni onu deyim sizə. 0.1-i çəkmərəm deyim ki, 0.1-i çəkə bilərəm. Yəni istədiyiniz e, zaman çəkim eləyə bilirsiniz. Mənim tövsiyəm yatırım eləyəsizsə ən ağıllı sayt bu saat budur. Başqasına etməyin və yaxud da e, üz, burada yetişirsinizsə sizi üzməyəcək. Yəni 5 dollar, 10 dollar, yəni 50-100 yatırıb da e, pis olmayın da nəsə olsa olmayacaq amma e, çünki yaxşı saytdır, e, güvənlər saytdır, əla qazanclar var. Yəni əla deyəndə orta qazanclar var. Altda dediyim kimi link var, uzatmağın yeri yoxdur. A aşağıdan videomuza like atmağı, abunə olub bildirimləri açmağı, şərh qisminə rəylərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Uh.